What's up friends? My name is Leon and you're watching Leon Guerrero TV. You get to hear me now. Dito ako sa Incheon International Airport. Napapunta <laughs> ako ng Hanyul Park dahil 3pm pa yung check-in ko sa hotel, mag-Hanyul Park muna ako. Magti-train muna ako papunta doon Actually, nalilito na ako. Lawak din ng airport nila dito. Ayun, sa papuntang Seoul Station ako. So, gagamitin ko tong T-Money card ko. So, may pekto naman. Pwede pala to. So, ang T-Money card pwede dito sa Arex. So, ayan. Sa platform 2 daw ako sasakay. Actually, naiwan ako ng kasi nagdadalawang isip pa ako <laughs> so bababa ako sa ano sa baka bababa sa Digital City Ayan, ano ulit sa, sa gilid lang tayo Thank you. Ayan, yan, ganito ang itsura ng train nila. Parang seat ng bus sa atin. Maluwag. So, ayan. Dito na ako ngayon sa Digital Media City. Dahil sasakay naman ako papuntang World Cup Stadium. Dahil nandun yung Hanyul Park naghihintay ako dito sa ano sa exit number 8 ng Digital Media City Station so every 7 minutes daw may dumadaan na bus na number 670 so hintay muna tayo <laughs> wala pa <laughs> medyo maaraw na pero hindi pa ganun kainit eh akala ko summer pero medyo malamig pa ngayon parang tagaytay level ang lamig Ayan na, 670, na. Sasakay na ako. Ayan yung bus, oh. Ayan, nakasakay na ako dito sa bus. Medyo maaraw. So, good thing pala dito kapag gamit ka na at train, within 30 minutes sasakay ka ng bus. Libre na siya. Kasi yun na ako. Patisilla sa Hanil Park. So ayun, at dito na ako sa World Cup Park. Actually, masyadong malaki ito. May katangahan akong ginawa. Hindi, hindi ako bumaba dun sa dapat babaan. So, ang layo na nung ano, susunod na babaan. Hindi na. So, ah, sakay na naman ako pabalik. 'Di ba? Para kung ta. Nagsayang ako parang 100 uh, ah, 60 pesos din yun in pesos ah, around like <laughs> so, yun natipid ko dahil sa free dapat yung ride ko from Media City Digital Media City to dito sa World Cup eh nagbayad pa din ako kasi nga bumalik ako pabalik diba libre kasi pag galing kang ah, galing ka ng train tas within 30 minutes nakasakay ka ng bus yung bus na sinakyan mo libre ka doon kaso nga din lumagpas ako nagamit ko yung libre ko tapos ba kayo babalik ang presyo ganun din ang saya ang saya saya <laughs> tapos ngayon papunta ako dun sa sa mga grass yung pinapapicturean ni Ann Curtis ganyan diba ang taas taas pagod. so, dito lang ako sa Hanyul Park. just ko dahi. Ano pala to? Talagang hiking kung hiking. Hindi ako prepared. So, hanapin na natin yung pinagpapicturean nila na puro damo. Pero madami din naman damo sa Pilipinas. Bakit ba ako <laughs> nag ano dito? Nag Diyos ko na, nababaliw na ako. Naghanap tayo ah. Sala ba yung mga, tall grass daw? Ayan na. Ito na yun. Maghanap tayo ng magandang spot na pag-pictorialan. Ano? Oh. Puro kogon yan. Kogon grass. Diba? Lawak. 360. fresh na fresh na naman tayo dahil nakakita tayo ng maayos na CR actually <laughs> nakapagpahinga ako ayan ito ang Hanyul Park ayan oh, oh. ang lawak at ako lang tao pero meron pa isa na ayan oh. pictorial na tayo So, eh, tingin-tingin muna tayo dun sa kabila. Baka may kung ano pa. Ayan. Ayan ang cogon tree ni Ann Curtis. Ayan no, may mga bahay ng mga birds. I like birds. <laughs> Ayan oh ginawaan nila ng bahay yung mga ibon iba ibang position style na yan eh oh, diba? Tapos parang meron dyan bonfire keme. Eh. So magpipictorial ako muna dito ha. Meron siyang foot massage. So magmamassage tayo. Kailangan maghubad ng sapatos. Yan. Ganda ng sapatos ko. Tapos Lalakad ka dyan. Sa mga bato. Oh my God. Ah. Oh no, madalas Hanggang dun yan, no? Diba? Siya na madalas siya eh. Kaya kailangan humawak. So, think babalik na ako dun sa ano sa highway at pupunta na ako ng Ehwa University. Sikat pa ako sa kasaan. so, Pupunta na ako sa Ehwa Women's University. Para ko Philippine Women's University. Then, <laughs> version nila ng Women's University dito. Pero tag-China. Ayan siya. Oh. Parang Catholic school. Parang Europe ang ano, design. Diba? Ayun no? Parang napapanood na sa mga Yun. Tapos meron doon yung ano, parang sa kill. Parang, parang chapel or simbahan. So, magpipictorial muna ako. Yun na, may museum pa. building nila. oh. May flag. Where's the flag? Ano yan? <laughs> Nandito sa kabilang side. Nandito. Kanina nandun ako eh. Ngayon nandito na ako. Saya. Ang laki. Kagandahan lang dito dun sa dalawang na ito, saka dun sa itong Ewa University at saka yung Hanyon Park or yung World Cup uh, Park is free. Walang bayad. So, unahin nyo muna yung mga walang bayad saka na kayo dun sa may mga bayad. Or pwede kahit alin. So, yan. Uy, may, may langgam. <laughs> so, yan. 1.20pm na dito. And yung accommodation ko kasi yung check-in is 3pm. So, I think pupunta muna ako doon. Tapos, mag-refresh. And, lakad na ulit. Lawak na itong university na to. Ah. Kasi, malis oh. So, pagkababa ko mo ng ano, train, pagkababa ng train, kaya na agad yung accommodation ko. Ayan. Hindi mo na kailangan maglakad ng malayo. Ayan siya. Kimchi Downtown Guest House. Gagawa na lang ako ng separate na vlog for the room tour for the accommodation guest house tour. So, ayan. Fresh na fresh na naman tayo. Ako lang pala. <laughs> Dahil na, <laughs> ah, natulog ako mga 1 hour. Then, na naligo at na refresh refresh tapos pupunta na ako ng Ensoul Tower ayan sa so see you guys there dito na ako sa wakas sa Ensoul Tower Plaza <laughs> <laughs> nag-trail ako <laughs> tapos parang walang tao ako lang yung dumadaan pero eventually habang lumalayo ako nagkakaroon na ng tao takot ako pero meron din kasi direct na bus per diba? Eh yun na tinuro sa akin ni ano ni Google Maps. Ayan no. And Tower. Ayan. Ayan ang sikat na sikat na Love Locks. Pero may mga nagsasabi na malas daw yan. Maghihiwalay din kayo. Siyempre hindi ako makapag-picture sa, sa red na upuan kasi naka-red ako. Hindi ako makikita. Malawak pala dito sa taas. Maraming mga Indiano. Oh. Wow. Yan yung mga building ng Seoul. Tapos, yun lang. Sure, pwede kong makyat doon. Observatory may bayan. Pero ito rin naman yung makikita mo. Yan <laughs> din naman. So, oh, wag ka lala. Kung may budget ka, go. Sige, akyat ka doon. Pero kung wala, or nagtitipid ka eh wag na lang kasi yan din naman makikita mo pwede ka mag cable car dito eh paakyat sa kapababa round trip pagoda Roblox din dito maghihiwalay din kayo bitter ako Taran. may kabayong pala doon yeah ang dami diba kapag magsyota ah, or mag kayo maglagay daw kayo ng lock yan. tapos yung susi itatapon nyo na para hindi na makuha at hindi na kayo magkahiwalay Wow. Kabilang side naman to. Ayan pala yung mga price ng tickets dito dito sa Namsam Park. Ayan o. Sa observatory deck, 10,000 won. Tapos may kainan din sa taas. Ayan, ang mga price nila. Ah, And Seoul Tower pa rin. And uh, may glass naman dyan. Pwede kang magmuni-muni dyan. Mga lovers, lovers. Actually, yung view yung mga building pa rin ng Seoul. Ako alis na. Ayan. So, gabi na. Nandito ako sa Cheongyocheon Stream. Parang pati siya dito sa gitna ng Ayala Center nila dito. Yung parang Ayala Center. Ito yung mga nagtitay. Tapos, kakabi binababad yung iba yung mga paa nila dito nakaka-relax kasi yun yung ginagawa ko din ngayon tapos may tumutugtog doon saka meron pa doon sa kabina saya so dito muna ako although kahit nakakaingit yung mga lovers dito ayan yun naman ang sweet-sweet nila diba masyado nakikita kasi madilim ayan so kahit na nakakaingit yung mga nagde-date ayan siya hmm. okay lang at least nakaka-relax maging masaya na tayo sa kanila namnamin nyo hanggat masaya kayo pero pag nasaktan kayo okay lang din kasi nagmamahal ka hindi lamang para masiyahan ka, hindi dapat handa ka na nasaktan. Ayan. Ako'y tapos na mag-relax. Thank you. Parang Takeshi's Castle. <laughs> Tapos na ako mag-relax-relax dyan ah, sa Cheonggyeocheon Stream, dyan sa may Batis. So, hindi lang ako pupunta ng Hongdae. Dapat pupunta ako ngayon ng Hongdae. Kaso, wala daw masyadong street performances pag weekdays. So, siguro sa Saturday night na lang ako pupunta doon para bonggang-bongga ang mga performances ng mga aspiring K-pop dyan para magpa-discover sila. So, ngayon, I think let's call it a night or a day or a <laughs> night. And see you tomorrow. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. No hate, much love. Peace out.